Eh, el primer consell que els donaria seria que no s'obsessionessin amb els mitjans de comunicació, que la comunicació és més enllà de sortir un dia a, en un telenotícies, un diari o un bolletí de ràdio. I És una obsessió clàssica que ha tingut eh, l'associacionisme o els moviments socials de sortir, de si no surts als mitjans de comunicació no existeixes i per tant havies de, havies de sortir. Això existia i continuarà existint i és veritat que és un valor important i s'ha de continuar intentant penetrar en els mitjans de comunicació com una esquerda i intentar rascar, rascar, rascar el que puguis rascar. Però no només això, jo el segon consell que els donaria és que, que intentin autocomunicar Uh, és a dir, uh, avui dia, gràcies a les noves tecnologies, les xarxes socials, internet, les webs, els blogs, YouTube, els canals de Vimeo, etc etc, hi ha mil maneres per arribar a una comunitat, a la teva comunitat, que són la teva gent, eh, que no passa sempre pels mitjans de comunicació o pels grans mitjans de comunicació, sinó que, que passa perquè tu tinguis una bona política, que tu estiguis segur de què ets, què vols ser i què vols comunicar i ho transmetis directament a través dels teus propis canals de, de comunicació. I aquí és un, el que s'ha de fer és un ús molt intensiu eh, d'internet i de les xarxes socials.